Сандра и гриба я паты разок Не была разума, музыканта Тем не менее я рядом был и верил не съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра и гриба я паты разок Не была разума, музыканта Тем не менее я рядом был и верил